Olá pessoal, é, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do, do Project. É, agora eu quero mostrar para vocês uma novidade quentinha que chegou nessa última versão do Project, que são os projetos é, ágeis, né? O Scrum e Kanban no Project. E aí quando a gente clica em Scrum você vai ver que a Microsoft já habilitou né, os sprints. Então, agora, quem reclamava que o Project não tinha muita, né, não era tão amigável com as metodologias ágeis, não tem mais o que reclamar. Agora a gente tem uma, uma abinha só é, de Agile, tá? Então, uma parte aqui de planejamento, outra de sprint, você vê todas as atividades, como que está planejado os sprints, por exemplo, nesse caso aqui de duas em duas semanas, mas né, estaria começando hoje, eu posso gerar os sprints pelo, pela data de término, ou então posso ir forçando a criação aqui, então, por exemplo, meus, meus sprints estão terminando no dia 30 de, de novembro, eu já quero planejar, por exemplo, dezembro, eu posso vir então é, e vou, vou criando, então é, ele, ele cria os sprints para mim, então eu posso é, voltar aqui, agora eu já tenho cinco sprints, como, é, como né, eu queria. Eu consigo né, criar uma tarefa é, já daqui, então tarefa 1, um, né, consigo arrastar ela para um sprint, né, consigo é, visualizar né, como que está a lista de pendências, né? consigo ter controle, né? não mostrei ainda, mas consigo ter controle de, de backlog, é, então consigo ver né, como que está né, as listas de pendências, próximo, quem está em andamento, quem está concluído, né? consigo é, ir brincando aqui né, nas atividades, então eu acho que ficou uma, né, uma solução simples, mas que vai atender bastante é, quem reclamava que não tinha nessa parte ágil é, no project. Tá? Aqui eu consigo né, mudar de Scrum, Kanban em nenhum. Tá? Então, a ideia desse vídeo é, é só mostrar mesmo né, a, a novidade. É, mais para frente no, no, no blog do Proje a gente vai fazer um post mais detalhado. Para quem, né, é, já antecipando alguns é, questionamentos que, que poderiam vir sobre, né, ah, André, que versão de Project que você está usando, então é, sempre quando você quiser ver a versão de Project, né, tá lá em arquivo, conta, e eu estou usando a versão 1710, tá? Então, usando a versão 1710, que é o canal mensal direcionado. Quer dizer, eu recebo algumas atualizações antes de outras pessoas, acabo correndo o risco de talvez pegar uma versão mais, né, mais com, com bug, mas eu acabo fazendo isso para primeiro, ter novidades antes e, e poder contar para vocês, e claro, também é, absorver algum impacto que possa acontecer de, em algum cliente caso tenha algum bug, alguma coisa assim. E também, claro, poder reportar a Microsoft é, o mais rápido possível, principalmente caso seja um bug, por exemplo, que só esteja acontecendo em, português. Tá? Então, né, foram criados alguns, alguns campos nativos, né? então Agile não existia antes, Sprint não existia antes, é, vai né, é, né, status do quadro não existia antes, então são, são coisas que a gente né, vai acabar aprendendo e, e, e trabalhando. É, vai ver que ele só lista os sprints que a gente criou, então né, eu consigo pelo menos né, entra na lista de pendências que seria o, né, o backlog, então, né, eu consigo, de certa forma, é, já fazer a questão do, né, da metodologia ágil sem, sem precisar fazer nenhuma gambiarra, sair criando campo e por aí vai. Acho que é um, uma solicitação bastante né, é, solicitada pelo, pelos clientes e que a Microsoft vem atender. Tá? Mas em breve a gente é, posta todos os detalhes né, sobre essa funcionalidade, mas a ideia mesmo era só dar um, um overview é, e por enquanto é, não tem nada ainda né, é, é, disso no, no, no Project Online. Não sei se a Microsoft vai manter só no só no Project Professional ou se ela vai levar também para o online essas, essas visões de sprint, mas também nada impediria de fazer relatório. Tá? Ah, lembrando bem, na parte de relatório a gente tem já alguns relatórios prontos, é, né, é, já então alguns relatórios novos, né, já pensando na questão do, dos sprints e da metodologia ágil. Tá? Então, ok pessoal, obrigado por, terem visto mais um, um, um vídeo do canal. Se gostarem, dá um like aí pra gente. Obrigado, um abraço.